Oh Oh, T'es pas allé chercher les enfants à l'école Marge C'est mon émission préférée Osef On va regarder la télévision Oh Marge Quand tu me parles comme ça, je te trouve irrésistiblement belle. Viens t'asseoir à côté de moi. Oh non, Pichounet Viens, on va monter dans la chambre. C'est moi Bart Je suis rentré